Halo, selamat berjumpa kembali di Xiaomi Tutorial Medan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara menstabilkan jaringan dengan aplikasi Ping Tool. Ini dia aplikasinya. betul kita akan melakukan ping pada Google untuk menstabilkan jaringan kita oke caranya adalah pertama-tama kita melakukan pencarian di Google aplikasinya ketikan ping tools pro apk ya nama aplikasinya adalah ping tools apk eh maaf ping tools pro apk seperti ini ya kalian bisa mencari websitenya bisa kalian pilih yang mana kalian suka oke setelah itu lakukan penginstalan bagi kalian yang baru saja melakukan penginstalan di luar dari Google Play buka pengaturan lalu setelan tambahan lalu buka privasi di sini ada sumber tidak dikenal lakukan seperti ini oke lalu install kembali aplikasinya setelah terinstall buka aplikasinya Pink Tools seperti inilah tampilan awalnya Pink Tools lalu klik garis tiga yang ada di pojok kiri atas oke lalu pilih pink ada tampilan awal kalau kita baru download tampilannya akan seperti ini jadi kita tambahkan www di depannya dot seperti ini lalu tekan ping. Pingnya berjalan dan sinyal di atas ini merespon bisa dilihat Oke, seperti itulah cara untuk menstabilkan jaringan di Xiaomi. Sekian video ini. Salam horas. Jangan lupa klik like dan subscribe ya.